Olhem para os pássaros em volta, nas alturas vivem a voar. Sempre estão alegres e cantando, adorando ao Criador. Eles não semeiam e nem colhem, nem armazenam nada para depois. O Pai Celestial os alimentar, sem preocupação estão. Lirios do campo, como crescem livres por aí. Seu aroma e cores espalhando, adorando ao Criador. Eles não trabalham e nem tecem, mas bem vestidos sempre eles estão. Nem mesmo Salomão em sua glória se vestiu como esta flor. havemos de comer? O que havemos de beber? Com o que vamos? Vem com vocês. O Pai sabe que precisa um filho. Busquem em primeiro